所有的东西，它都有三个属性：一个是精的属性，一个是气的属性，还有一个神的属性。啊，精气神，它有眼睛看得到的精气神，还有一套眼睛看不到的精气神。啊，这个我的师傅熊春锦教授把它命名为眼睛看得到的三元，原本的元。 嗯，这个三点水的源，起源的源，源头的源，还有眼睛看不到的三元，元旦的元，啊，有这个体元、物元、职元，职元就是精这个类别的，啊，物元就是气这个类别的，啊，体元就是神这个类别的，有眼睛看得到的三元，有形体的，你现在显微镜可以看到这个病毒的样子，啊，这是有形体的。 啊，里面有物质的，它有毒性的，可以破坏你的肺细胞的，啊，这是植缘物缘，啊，然后还有一种什么体缘，体缘就是，他懂得找谁算账的，啊，你的义德损伤的人，他是属于金啊，侵犯你的金，金是义德损伤的人，就是不仗义，做事不仗义，自私自利，只考虑自己。 没有担当、不担当责任的人，自私自利的人，啊，这种人很容易得这种病，啊，为什么？这个同频共振，你属于阴经，他是属于阴的，啊，阴阳的阴，他很容易跟你相合，啊，你是一个很仗义的人，一身正气的人，他不怎么来冒犯你，为什么？他跟你不在一个波道上，啊。 所以说，我们一身正气的人，胃气足，这个保卫的胃，胃气足，所以他身上是光鲜的，有一种气，有一种光。啊，这种这种那个，他这种微细的细菌，他侵犯不了你，因为你好像有一个钢铁卫队，你是个总统，他保卫着你，那敌敌人他不能冒犯你。是营气呀，是促进血液循环的。 胃气是在外外面保卫你的这个第一层的，就是皮肤这个层面的、口鼻这个层面的、眼睛这个层面暴露在外面不被它侵犯。第二层胃气，它保护你的细胞不会被侵犯。第三层细胞核，一层一层的，包括组织器官外面、肝脏外面有一层胃气，心脏外面有一层胃气。这些胃气足的。 就是人的身身体是光鲜的，啊，你这个我们按照现代的医学来讲，你自我的免疫系统很好，啊，即便沾染上了，自我的康复系统很好，这是自我的一个免疫系统，自我的康复系，统，这都是你本能的、本有的东西，不是外来的。所以是，诸佛菩萨。 要不要帮大家？帮是让你有智慧啊，有了智慧，真明了，把这个实相搞清楚了啊。我怎么样不得这个病？哎，我怎么样得了？万一得了，我怎么把它治好、修复好？哎，这是这是智慧，真明了，而不是盲听盲信。 信别人，信别人没用，自信力很重要。所以你们自己好好练的人，有个身长，每个人的身长不一样，根据你的气的这个长度，从以这个颅脑腔为中心、胸腔为中心、下腹腔为，它有个直径，啊，直径多少多长？你这个修炼越好的人，他身长越大。为什么在师傅的这个？ 场中布的这个场中，呃，做法会不一样的感觉，代工不一样的感觉，那是师傅把这个身场放大了，把你给罩在里面了。那你自己也有个身场，你能放多大，能罩住多少人？哎，这个是靠你自己的修为力啊。所以修炼人是这个原因，懂不懂啊？ 哎，不是说诸佛菩萨天天拿这个手电筒照着你，放光你，然后你就得到保护了。是内在的仙佛，自己体内的正能量起来了，它有个金刚护场，是自己内在的这个气、精气神，啊，包括体内的神明了，跟外神联合起来，那些病毒。 他就一看，他不敢，因为这个他是趋暗的、黑暗的、阴的，他阳的这些东西他受不了太热，他就远离你，啊，是这样的人有金刚护体，是一股子气儿护着他的，啊，然后变成的密度像光一样的光气，啊，光气，所以说我有时候这个为了救一些人，给人用水。 啊，我自己就看到自己的剑指啪啪啪，全是光，啊，就是密度很高的光跟气，啊，这个为什么我们这个功夫是一天只借这这个只帮助五个到六个人，啊，以前我师傅讲我还不懂，这个是把你的命气给人家的，啊，这个当时在柏林的时候，那个时候我还不会这个针灸，是帮师傅打下手的，啊。 这个我就笑话我，我师傅熊熊教授无能，为什么无能？一天只治六个人。我说师傅，你看人针灸师了没有？一天扎一百个人，人家为什么便宜？人家赚钱赚的多，一个人少说点，扎一百个，你这总共扎六个，能赚多少钱？ <laughs> 全世界能赚多少钱？而师傅说：“那我就治给你看。”啊，他就多接了一个第七个人，冒虚汗。 师傅那冒虚汗，我这肚子哇哇一下子就饿了。本来刚刚吃了一个大面包，哇一下就饿了，能量就不见了。啊，师傅那冒虚汗了，啊就不舒服了。其实真正的东西都是光气，不是你们啊乱画个符啊什么贴着，然后就好用了，惹得鬼神笑。啊，画符不知窍，惹得鬼神笑。窍是什么？你要有光和气画出的符。 那鬼神看了才害怕呢，啊，才这个吃令，这个才管用呢。你这拿着毛笔，这个书上抄一个符，然后就贴上就管用了。你不是让鬼神追着你跑吗？不是鬼神跑，是你被鬼神追着跑啊。